Egunon denei eta ongi etorri. Iritsi zaigu berriz ere, ziburuko liburu eta disko azoka idekitzeko eguna. Irugarrena aldiuntan, ze atsegina. Txalotu nahi dugu, gurekin, astapenetik, bide lagun dugun argi astekaria, bere lan serio eta bikainaren zat. Eskertzen zaituztegu zuek ere, funtsesko partaideak, Ziburuko Eriko Etxea, EKE e Euskal Kultur Erakundea eta Euskali jatiak. Gurekin bat egiten baitu zue orain abentura edejuntan. Kenu bat ere, babesle eta laguntzaile guziei, sinaujien moduan laguntza ematen digutenei. Zuei denei esker, gure azoka, zuaitz baten gisan, urtez urte ziburun sustraitzen ari baita. Bere enboja oinari sendo bilakatzen ari da. Bere adarrak ugarituz eta zabalduz doaz bere programazioa aberatsagoa eta mamitsuagoa eskainiz. Bere gaiura zerurantz doa zuzen argitasun eta espazio bila. Gaur ikusiko ditu urrundik urbiltzen Euskal Herriko zeru zabaletik eunka antxeta. Gure hizkuntzak jasaiten dituen eraso bortitzetatik babes bilakatuko da gure zuaitza egun batentzat. Antxeta txari, kabi goxo bat eskainiko dio ekaitz eta haize zakarretik urrun. Pausaleku bilakatuko da. Hemen, bere parekoen artean, antxeta euskaraz biziz elikatuko da. Liburu, marazki, kantu, bertso, musika, irri, elkarrizketa, lagunen arteko giroz aseko da. Iluna barrean, plaza ustean, zeru zabalean ujuntzean, kabiekin amets egiten hasiko da. Horrelako kabi goxo gehiago behar lituzkeela. Baina, bakotxari dagokio bere xokoan, Euskarari behar duen babesa eskaintzea. Izan gaitezen hausartak eta sendoak gure eguneroko ekintzetan. Eta kabi goxo ametsak, amets izatetik errealitate bilakatzera iritsiko dira. Gaur, bereziki, gogoan ditugu bi antxeta. Bakotxak bere gisan, gure mintzairari egindako ekarpenengatik. Haietako bat, Joanes Etxeberri, amazazpigarren mendeko idazle ziburutara dugu, eta bertzea, aurten, utzi gaituen, lasako leire iribarne olagarrai, diabolo kiwi taldeko kantari gaztea. Etzaituztegu ahanzten. Irugarren azoka hau, eskaintzen dizuegu azoka on deneri, goza ezazu eguna, eta mil esker denei baltsanen izenean. Orain hitza emanen diet erriko ordezkaria di. Beraz, Fani Laskubek hartuko du Bai, egunon eh, deneri, ba, zaila da zure hitz eh, politen ondotik, eh, hitz hartzea. Uh, mil esker bat, olako eguna antolatzeagatik, mil esker baltsan elkarteari, ziburutak elkarteari, mil esker argia edabideari ere, ba, plazau gaur Euskararen ahnasgune bilakatzea egun oso batez, Uh, eh, Ladisek maiz aipatu du eh, orain arte eh, pario bat zela xieran um, bat uh, antolatzia ziburu bat uh, batean uh, bakarrik euskaraz ekoizten diren produktuak uh, zinez uh, ba, aurkezteko Uh, usteot gaur be pari irabazi dela, ikusiz uh, lehen urteari uh, konparatuz uh, argitaletxe kopurua bikoiztu egin dela. Eta ikusiz zenbat jende hurbildu den uh, gaur plazara. Orduan zinez mil esker horrentzat. Uh, um, gaur, uh, bombe, gira zera omenaldi batekin. Eh, nik polita txematen dudana urten da be ekitaldia sitzela duela hilabete bat uh, itzaldi batekin uh, Joanes, uh, Joanes Etxebiaikia uh, ziburutak idazlearen zera itzaldiarekin eta saltoa handi bat egiten dugu gaur egungo zera egoerari eta Hori biziki uh, da, gaur egun eh, be Euskara bizirik dagola, eta zinez uh, da uh, zenbat ekoizten den Euskaraz. Egia da beraiek beti jaten dutela uh, guti direla, baina pima jatu nahi nuen beraien lana, uh, eh, omen du beraien lana eta errekonozu du bat eh, eman uh, zinez, zenta beraiei esker ere bizitzen algira Euskaraz gaur egun. Hora, espero dut gozatuko duzuela egun untaz, uh, zinez be uh, anitza baita urtengo uh, egitaraua, Uh, zinez mamitsua, uh, eta espero dugu eh, aroa lagun izanen dugula eh, bukaera arte. Horra, mila esker zuei. Mila esker fani, orain berazitza maia etxandiri ekaeko ordezkariari. Bai, mil esker. Egunon, eta ba, eguk ere ekaetik zinez eh, txalota, txalotu nahi zaituztegu, Euskal kulturari eta Euskarari plaza eder hori eskaintzagatik. Eh, Eka eren partetik bigarren urtea da abentura hori segitzen dugula, iru garen edizioa da, baina bat batu ginara eh, abentura hortan. Eta zinez ikusten dugu urtez urte hori jana izan den bezala, egitaraua haunditzen, um, aberatsa zen hasieratik baina nor aberasten ari da eta euskal sortzaileekin eh, topak eta aukera edejak emaiten dituzue eta euskal kulturaren eh, sorkuntzari ere zinez eh, hori toki edeja egiten duzue beraz bi bazuek eta segiola mileska hitza itza ematen diot beraz genofa behoko egigueni argiako idazkariari. Ordezkariari. Bai. Ea. Uh, bai. Bai, bai. Ados. Ba, jaren izenean uh, eskejak eta ongi etorria denei. Bo, guere biziki konten girela, <clears throat> hemen izateaz, eta, eta besteak beste balsan elkartearekin eramaten dugun elkartlan ojentzat. Egia egan biziki elkar lan eh, polita da, eman koja, giro goxoan eramaten dena, eta ba, gure gustuko emaitza baiko ere ba, ondori eztatzen dituena. Beraz, mil esker baltsani, eta mil esker denei, joan ez dut ze jendarik einen, ze batzu anzten dira olakotan, me irakurle, idazle, argitaletxe, diskoetxe, babesleak, e, dut, eta urbilduko diren guziak, jamatik eta bere familia, eta hori. <clears throat> Ea, e, bai, hor plazara sartzean, idatzia den bezala etorri Euskararen Errepublikara, ba, justu uste dutala gaurkoaren ispiritua edo ongi irudikatzen duela, e, argia Euskaraz ari den komunikabide bat da, nahi dugu Euskaraz bizi, nahi dugu Euskal Herriko esoko guzietan egon eh, basoko hoietako jendeai Euskaraz informatzeko aukera emateko, <clears throat> ja galtzen naiz beldu jarekin. <laughs> eta soko horietako ba, aktualitatea ere Euskaraz eh, bideratzeko, eta beraz nola ez Ipar Euskal Herria guretzat importantea da, eh, Euskara ez da ofiziala, Kostaldeuntan euskaraz bizitzea neke da, eta beraz, eh, oksigeno leku gutxi izanki, ba, sortu behar ditugu, eta uste dut azoka hau bat dela, eta beraz balsani eskejak eh, oksigeno leku hau sortzeko aukera emateagatik. Eta da, besteik ez, beraz, ongetoji, mil esker, eta bai ikarak utziko ditut, eta mikroa. Eta orain, iker altunak batzuk eskainiko dizkigu. Egun onden oi agurtu gabe, ezin da hasi inola. Esan behar dut egun honetan, ni oso pozik nagola. Iruditzen zait hori ikusita, ta ziburu ikusiz hola, literatura eta euskara, barra barra dariola, dudari gabe oikoa baino, ederragoa dagola. Dudarik gabe oikoa baino, Ederragoa da gola. Eta beraren ikuspegia, Galdetuzkero ikerri, inguruotan dena denean, Poemata eleberri, naizta geroak zerrekarriko, duen ez zinden igerri, ziburun plaza hartua dugu, jadanik ez da deus berri, Benetan arro egon liteke, gure joan ez etxe berri. Benetan arro egon liteke, gure joan ez etxe berri. Beraz, orain segituko dugu, jan batiti eginen diogun omen alditxoarekin. Jan batit, etorri nahi baduzu gure ganat. Irugarren azoka hau, zure horretan egindako omen aldi xume batekin hasi nahi ginuen. Zure ibilbidea, aparta, eta etengabekoa baita. Azparnen sortu zinen, hiri berri etxean. Zela jauzoan. <laughs> Mila bederatzireun eta berrogoita zazpiko txailaren amazazpian. Ah, eh. ah, informazio txarra dut beraz. Seme bakarra izanik, txipitatik, itzekin izan duzu lotura berezia. Xuxena da hori. Zure irakur nagusiak fripune aurraldizkaria, lahuz bat eta sud egunkaria zenituen. Eta erria. Bai. Gaztetatik pertsona humoretsua eta ez ajunt baten profila zenuen. Zortzi urte inguruan galdetzean, zer izan nahi duzu handitzean batik? batzuk suiltzaile edo polizia erantzungo luketen bezala, zuk aita saindua. <laughs> Hor ez da gehiago dudarik badakigu jan batzit ez da nor nahi izanen. Zure sedea etzinuen bete, aita gazterik joan baitzitza izun eta ikasketak utzi behar izan zenituen lanera joateko. Beraz, emezortzi urtetan hasi zinen idazten, egia aldizkarian pilota sailaren ardura hartuz. Pitiaka, pitiaka, zure inguruan zenituen Jean Iriart, Ruti, Pierres Chariton eta Pierres Larzabalekin trebatuz joan zinen. Baske kleretik pasa eta gero sud-westen egin zenituen urte gehienak. Nortasun azkarra behar da eta segur ez da beti erresa izan sud-westen kazetari euskaldun bakarra izatea. Aita saindua bezala, bakarra. Zuk Euskararen maitale tematia segitu duzu egunero Euskarari lekua ematen. Bide lagun izan dituzu Mahi Jan Mina Berri, Maite Barnetz, Jean Ritzelar, Emil Lar, Roger Idiar, Aita Iratzeder, eta bertze hainbat, zenbat jende kartsu gurutzatu duzun. Maite denean ezpaita kondatzen, orduan zure lanez gain ere itzekin jostatzen segitu duzu. Egiko bordatik zure gaztetako horroitzapenak. Biotzeko mina ele behia eta azkenik bele xuriak saiakera idatzi dituzu. Naiz eta erretretan izan, Euskal jatietan entzuten zaitugu astean behin, doni bane eta ziburuko berri ematen, doinu alai eta kantariarekin erria eta zuduesten, hastean behin, irakurtzen aldira oino, zure artikulutsuak. Zenbat lan, jan eta augusia, iru seme alaben aita izanik. Maite, Jean-Michel eta Pampi. Hore zuri, ahogira zu bezalako ziburutar bat izateaz. Txalu. Beraz, azoka honen antolatzailean partez, horra hemen, nuntun dire laguntzailea. Hemen, maizu beldiak bere eskuz egindako opari hau, sumea bainan hain adieraz gajia. Bivasu Yamatic. Eskerrak deneri, bihotzaren solatik, ez dut uste beste kontimendu mehesi nuen, baina hartu behar ditut eta hartzen ditut gotik. Ni gero ez niz biziki mintzatuko zeren eta hor baitugu, amai reper eta baitu zer nahi gauza erreiteko, eta bestalde ni ora isaharra naiz, alfertzen ari, gainerat eta hori ere atsegin gari daen etzat, nita zerriten den guztiak ja erranak dituzu. Beraz... <laughs> ni isilik e- egoitea hobe nuke. Bizkitartean, bizkitartean, hiznio bat erranen dut, eta gauza harri-garria kausituko duzuena behar ba, baina hitzodi eranen dut frantxexez. Hauxe da bitxikeria hodi berriz, gizon hori zer da sozotzen ari, denak e- bizkualaz mintzo egun, eta hitz bat egan behar du frantsesez, eta bai zen eta hitz hori, alde batetik ez dakit nola itzul, eskuadaz, bestetik ez dut itzuli nahi, hitz itxusia baita. Ni hariko naiz, istante guti aski, eh, gero amaiur mintzatu behar da. Baina, hariko naiz iraganaz. Eta gauza bat, nahi dut bakarrik erran eta hori frantsesez. Erakusteko, nundik ibiliak didan, giden, nundik ibiladaziak gituzten, eta zer jasana dugun urteak gin eta urteak joan, zer jasana dugun haujak gineladik, eta hene frantsesezko hitza hau da, anti, badak izu den anti, ez duzue, ama juh, ez duzue zagutu antizuk, ez, ez, anti, eta anti faltsukeriaz, eta maltzurkeriaz egiten zuten anti, ez baitzuten aski kopeta, anti hori, bere egiazko izena den emeiteko. Anti zen, eta horra barkatu, baina bigarren izbat bedaz, frantsesez, anti bask. Hori jasan dugu. Eskolan, gein geinetik debekatua zaukuten, hizbaten, eskuaraz erreitea. Bai, hori ezagutu dugu. Ezin lotxagarria eta egia dena. Historio saharra da, eniz sehetasunetan sartuko. Baina badakit eskual herri guzian, bazela, iparaldean, holako legea. Hiz bat etzen erran behar eskuaraz. Eta bai, hiz bat. Eta... guk orduan, erriten ginoen eskolan txartzean, zaharra eta gero begi ilhun bat egiten malima zuen errientak edo errientzak egiten ginen, minan Zaharra Afrikako herrialde bataz, bat, ah, eskualde bat, ez da, ez Eta bai, hori jasan dugu eta hori ezin ahantzia da. Izan ikede historio Zaharra, jakin behar da nundik ibiliak giden kainka batez. Duela zonbit urte, Eta esaleko merri ez dakit egun horren, baina leku berrik eh, argitaratu zuen eta sail berezi bat, mintzoak sailean agertu ziren lekukotasun batzu, eta harritu nintzen lekukotasun bat idakurtzean, amikustar batena, eta ipatzen zuen preseskidarako anti hori, ez zutena anti bask, deitu nahi, halazelarik anti bask. Eta bai, eta amikustar hori eskerdiak inut, Non apaleuk balde hortan, azparne maino aixe bortitzago zela lege hori, burrasuek mehatxuak ere ukeiten zituztela, eskuadaz aizan zidela eskolan, erriten malima zuen, errientak edo errientxak. Hada, hori nuen makarrik erran nahi, beraz, barkatu, du hitz sartu baititut frantzesez, bainan ez ditut nahi itzuli eskualara. Beraz, uh, eh, mila esker deneri, mila esker jan batik, eskerrak ala ere egoera aldatu denik, beraz, lan egiteak pena merezidu. Oja, beraz, uh, azoka hon deneri, eta ongi pasa, eta gian iduzkiak, edo auriak, ez gaitu, uh, eh, sorpresa txarrik eginen. Hale, ongi pasa.